Ajung patokan wa sudah tak itu ayah tapi ayaah papa tahu orang Inggris kata-kata mutiara it's not the song but the singer behind jadi hart merenan lain so naungkulkudo a lain kata-kata naungkul nukudu HD tapi akhlaknu nyanyi artis ongkoh nyanyiina alus akting HD tapi dibui karena narkoba lebarban nadubila nadubila Hai ¿Eh? is not thegan bad themain behind degannya Hai jadi lain bedi na Nukuru canggih tetapi akhlak nunya ke bedil kadang-kadang diberi bediri dipakai ngagaong lebar Pak punya di dunia orang cekek wakuing gitu nah tadi guma kata-kata Nabil gumelar di pewenangan ularrek aing-aiingan kita terus kawanan nyiiniran kain pena K tersinggung gua mempeghirup nama zaman kolaborasi menenang ngomong luar tidak tecekon luar tidak tecekon na aya me apakolat minuung ke waktumie bapakkah zaman kita bisa adaptasi yang apresiasi ulang ngi caluh ngi zaman sekali-kali Hai laineta seni resep budak sunatan Ayah ba Nanuul sabab kaul malam untuk dilaksanakan jadi mamala aya anu di Sunatan Bapak nakaul aya yang dipangdalang ke kukuring kita budak tercager di sunatanak di Jaba Pangeran memurahasi di Jaba nepikan nepi karena tanda anak-an manjangan lainyukur goblo de lain bener cita-cita yang jadi dalamnya oh, hidup loba panggilan ke manehang dipanggil polisi nggak lain masih mau radio oh. ampun Kudu men batisharp sur itu kon Bang Bang Narayana kasep anaking anakkibukadir Raden Gacot kaca kapayyun nabau Bang daun jadi Narayana jadi karena Arimigatoott kaca main sy purba purba gituiku kupingan coba dikasiter bener bener purba Ke Co depi nggak geblek gitutarwayana ayaang panejeng pilot <laughs> punya eh, cobanya rameblok aduhlantaran ba haja rame lah on teh orang tamat kene dugi ka dia para wargi teswarang aduh ba hajat nanyodi paarkan Abdi terme tutup lawang sigotakak palawar gilik Ayam bahan kira-kira nata orang. Waduh. Duh. Ya, bahan cilaka, jadi jadi. Wah, lapor aduh. Hai Hai naonah naon Gusti Nuyana itu maksud Oh biasa pan ulang tedek usaha Oh enak itu jadi sangngka mana jadi juru bahasa sanapokti ngerti Haiping bener te Hai Syaha nga jacu Hai sy Ali oh, ini nais Hai Syaha nga menete teh coba cuma tak kode deh di mana mana lemur teh halo halo pak oh, Bandung oh, oh orang Bandung saya tahu oh, kan Bandung telaga di mana di Bandung nak di mana di Bandung nak Oh Banjaran Daya kolot Ujung berung Cicadas Geger kalong Purwakarta Nah saya tenang Di mana di Bandung nanya di Daya kolot lain diparai Kiara Conong caket Bapak Haji Sidik lagu dewe tuhng Ja ya kukut karena naun mana rotikut babu Oh man manuk naon man di kukutku mana deh manuk narooba manuknyauh Iya Anehung toilet oh eta disadana meren piur kutututut menuk naon teteh cangkur hilang manyar piit dikukur titiran buk Oh. nya saaba itu mudah-mudahan tuang ramakna ditmpi iman Islam Nah makangjurikan segala hampang kado kurang ditmpi iman Islam Nah ajiji gitu amin gitu Wah parah parah nji. dicipatt lo bang Garanttung Barodas tape goblok tem HP tapemah di mana orang guys digawei kesangan tape Ca tem capek capek masuk di sambel cabe tema cabe masuk di bose beca tema nummutken bejatimenang dipercaya poi ia bakal aya kiri manduwi sembakonyaeta kan kena musibahkusunami oh, eh, gawe bareng urang Mandura Amarta Astina ayahsababarahata anuubaka ditepiken kaeta hak namakna tak orang Hai api-api mah orang nepi ke gitu orang tepiken ku kauulaj mau bisa nepi itu sa bisa sakna rusakpercayaan paksa ngalawan mau malamleh kabur ngebonnyawan aya numnya dihakan itunyarek dapat merek ulahkah yang maulah ladang ti gitu lemah ini saya jauh-jauh dipekatku kurang ter cedoraka ulah gitu kudukuma tuh meningdat tangan kau ngaimah keharare es coko hartaak apa lain ngapegal Doaka ngabegal eh, kogo sok dan doraka orang ngabegalmah hmm. ke maangkan warung tak us urang Boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kanrada Anggang takgur kosong asyup maneh bawaanbo lain lain mau kita meyokot kanu gerbogo <laughs> salah KBG la lampahan teh salah ketikakucuce Umtuh neanganjat trik apa yang cokotan pamanyerna dong dieppiikantah genieta ah untuk ayaah kacadian naon bebenar nangka badranaya sorry lurah Semar kuda Australia kuda Pawana dimana wa juraga jatuh biasa nagihan ayaah kejadian naon atau ba bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atau lawan lain kera-rang kedut jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atau lawan bannerar nangka Oh jadi ke tahu ajaran lagi sama syahayategablok do-do <laughs> kau yang ngoblok nya bayi kurang gigi lain bangsa naon Kaki bisa jadi bangsa kali jati lain bangsa atau utama orang makhluk naun karena Rio jabri eh yang dikriting hayang diboroman bu Allah karunya dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah atuh penak sarang sarang syagami gemulnya kalian gemorblo gemor mah di mana orang boga permen tetap di gemor ngoblok eh, di ge para kejualan mau tanyaken tanya Sy kekasih Raden cecep kuta dijanawatiko konangan Suriahah di laga belekokksmedin Republik Indonesia dibang nepi kamuke suhumaksimum 35 derajat Celcius gitu cerita <laughs> aduh karena cc ccoka bener aragama Islam maneh ya sala di manalama be agama Islam man salat di mana di gereja tapi ho bener eh. masjid melegu <laughs> uji udah rukun Islam ayat 5 dit rukun Islam deh aya 5 hiji syahadat dua salat tilu jakat obat puasa 5 mau hajingka di jalanankur yang mananya Ah, lainamu agama Sy buah-buah man an nabi paling akhir <laughs> ah, Ahmad Sy ya samaeh mana TKW Boga di Arab mening balik de di lebur urang balik deh Kaimah did dia pansyaur nabi gitu rumahku adalah surgaku tapi ho oh, tercatatnya tapinda bener mau narek lempang titu bye atautilap di laut oke tapi huh aduh man de ngomong-naun paling tidak lupa kapal danmpang mau boleh orang anak caralah tapi bener <laughs> Hai dualas na ngingon dek nyokot harta kekayaan ya lain Hai Aing ten naon pemadedegan airing bisa diluwihan usia Eh, ak mur anu disebut gerakan bangkong sappinrong tapi mulus pisan gerakan a angaran hmm. ah, pun bojo minta gerakan aneh naon wa hebat gitu itu gerakan tuhwala tak yo Alo with Ah, ter eh. ah, terya eh, uh ji <laughs> tuh kejadian spektakuler juragatotria Waduh tanah keje luar biasamuning rakitan kuda pe pasangan Kakaraun juragatotlia Pan beraja kilat Bara adalahnya aja teh rasa kilat Bara tai si- lebihing Wah memang keraku kaulahajian tapi rasa kilat baja baru karena kilatrahi tuh mereka seempat kilat Bara hutang pati dibayar pati kilat hutangang dibanya bagian kuring goler loallah goler enaking aduh caraja pancaraja pancarajaca Wo panraja panca berajalah long gato ain inter na